כן, אה, הגעתי הנה בערך לפני כשנה אה, עם כאבים חזקים מאוד בכף היד, כאבים כאלה שממש לא יכולתי לישון בלילות, ממש כאבי תופת. הייתי אצל אה, מומחה, רופא מומחה לכף היד, בדק ושלח אותי גם לאיזשהן בדיקות, והחליט שצריכים לעשות איזה ניתוח בשורש כף היד. ו... אבל יש תור עד שלושה חודשים. ואז אני כמעט בכיתי, יש לי כאלה כאבים, איך אני אחכה שלושה חודשים, אני לא יכולה לחיות את זה, אני לא יכולה לישון בלילות וכולי. אין ברירה, יש רק uh, תור כזה. ואז לפי המלצה של הנכדה שלי שהגיעה כאן ראשונה מוריה, ואחר כך הבת שלי חלפה הגיעה כאן, אז הם אמרו לי, בואי לדוקטור דריבר ונראה מה ש... אם הוא יוכל לעזור לך. וכך הגעתי הנה למעשה פעם ראשונה. ומיד אה, הייתה הקלה, ובלילות יכולתי כבר לישון. פה ושם התעוררתי עם קצת כאב, אבל תוך כמה שבועות, ובאתי בהתחלה שלוש פעמים בשבוע, ותוך מספר שבועות אה, זה ממש עבר, כמעט לגמרי. יש עוד עכשיו איזה שהם סימנים, אבל אה, זה אין להשוות. thank you